Naitwa Simeo Sanane Kisinza, ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Kibwera. Usiku kijana moja, bwana moja akawa ameingia kwenye familia ya mpangaji wake mm. na kuingia kumwingilia mwanamke kwa maridhiano ya kwamba akatende tendo la ugoni, tendo la ndoa, tendo la ndoa. Kwa hiyo mmemkamata ugoni, kwa lugha nyingine amekamatwa ugoni na yule bwana, na hatimaye baada ya kuwa amefikishwa kwenye ofisi ya kijiji na sisi ofisi ya kijiji na utaratibu wa haki zake ni kwamba tunafuata sheria zetu za nzengo ni kuwapelekea jamii. E, sisi tulimweka kwenye utaratibu kama kumpeleleza ili kuonekana kwamba ni kwa jinsi gani alimekuwa ni mazoea. Jambo hili ni, ni sehemu kama ya tatu imejirudia kutoka kwake kwake huyo huyo mtu mmoja huyo huyo mtu mmoja. Awamu ya kwanza mwaka jana mwishoni mwishoni kama mwezi wa kumi kumi na moja anapo alitenda akakamatwa Ugoni okay. Na katika familia amejirudia awamu hii kama ni tukio la tatu, anaendelea sasa. Leo tumemwamua kumweka kwenye viboko ili iwe fundisho na kwa wengine. Ambayo mmempatia adhabu nyingine tuliyompatia ni, ni sheria yetu ya Nzengo, kwamba katika sheria yetu ya Nzengo kuna kanuni za kulipa kwa mafaini ya Nzengo ambayo ni mwano kulipa laki mbili. Haipaswi kabisa afanye matukio kama yale ya kuenda kuchukua mtoto wa kike, alafu binti mwenyewe ni mdogo kwanza halingani naye mm. naona mm. na na jinsi anapoishi yeye kiheshima yake na kijiji hiki alivyo mm. awe ilikuwa haitakiwa afanye kama vile